bangi muva mu kerezia muva mu masinzizo bangi mba n'emikolo egy'enjawulo nnaku zino muteekako eh, kubeerako emikolo gy'ennyimbe graduation zifuse graduations abalala babeera mu kuwasa abalala babeera mu kwanjula abasiramu babeera mu zaakiika bangi buli omu akola kyakola ku nnaku lwessande abantu babeera mu gganda nokimanyi nti abangi ah, abanyumira premier league emipiira giginza gikendeera era kati nga bangi mubeerakeyo baka ne mutuula abakyala essanyuabe kuba nti abami tutuulakeyo baka kubanga emipiira gyakendedde tekyali kyakwekwasa nti obeera ebweru akawungeezi wa teri gyolaga tuli mu lockdown beach nzigale buli kimu kiggale nga tulina <laughs> okutulako ewaka abakyala basanyufu nnyo bwe mbeera ewange ewange musanyufu agamba eh, <laughs> <laughs> ye naye kankufunemukko tolina gyolaga beerako keewaka otuleko ndina omukutamala emirundi mukulu wange abashiriki mbeera mu byamu na bina byemukolayamumanyi eh. nze ngenda nembasekerera mm. yusi for me mm. katonda yampa omukisa pasa mm. bugingo yaŋŋamba nti amaanyi ago katonda geyakuwa mm. bw'onoogawaayiriza sitaani katonda ajja kukubonereza ate nga mutuufu nali omanyi nfuna vidiyo ebyuma mm. byange bikola nakati was a meeting this morning mm. and i'm going to expose i'm going to shock this country tugenda kujawaotugendakujawaotugoberandekansoke mumalirizabebaza bina kubanga Tako data munemera nga mutugoberera nobeera nga bantu bangi mukutamale abatugoberera njala nnyo kuba nti mbeebaza bangi nnyo ate bakyalimu omulala wano bateekako data wa nebabeera ku kumasimu ababeera ku kuchini kasitanva ku pologulaamu yo ku tv yonge yo ngaera buli kimu nga nabawulira jonga nga bagamba hmm. bad news for haji Kalis eh. Is TV station collapsed because of this man. Mm. with they are plotting to form a company mu musiro bamutwaliyo mm. president museveni yampa 7 billion bazibire wakati president museveni yabadde asasula programu yange yewakalizi mm. erekalisi yabadde asasula magezi mbunzire yembwa inade nzita muwanga <laughs> kuba yeta manyiti zino ditse wewa orako rwali namasi yabantu mwebale kutuwagira ebanji nyuma bandi batuwagira wali yashobora kujikwata kuba bani bamutira nabasubiza nakole guru nabadde maliza program je nabadde nko nabagenda tugenda kutujana ensonge yokubantu waluwo ensonge etambula era nga abantu batuuka baliwa promota abayitwa bapromota <laughs> bateeka ebivulu batuukirira genosaali musayi ne bagamba nti bali bali lockdown yabakwata ah. basadde sente mu mirimu gyabwe ah. era ne bagamba nti baagala okuba nti bayambibwako pulezidenti yavaayo nalaga nti abantu abagendako bateekebwawo ensimbi ah. yayita stimulus fund ensimbi eh. zine yamba zino ez'okubayambakyogerako eyo mu maaso eh, eh, era tikyanjulira abantu naye ensimbi ezagenza okubanga zivaayo zaaliiriddwa <laughs> abantu baazibye nebazitugenda batwogera ku nsonga eyo nawankubadde na ensonga endala eriwo olwaleero kati mu ddiiro nti abana abanaira nibabadde entebe hmm. era nga balonze balonda akamyufu akuba sipiika era wenyogera waliwo omukulu agambirako nti gundi mye wera kadaaga mye flag beara flaga bagikutte bagiwadde olanya I'm going to shock this country. Before you go to that, if, my, if I respect the president, mm. If the president does not act on this information, because of audio and mm. what, mm. they will surrender them to the embassies. Mm. We cannot allow this country to fall into the hands of criminals mm. who extract organs because we shall turn this country into a roof for human beings. Mm. I'm going to shock the country. Sure. yes. kakati katudde kunotudde kugundi kajasokerekola newspapers kakati tokiraba mm. the most important story nzibukedde this one poliisi evuddeyo ku wa nopu gwe basse as government is normalizing mm. engaging with the nopu leaders whenever the nopu suspects are brought to court mm. they are not released true they are caring this means there is a subterfuge in the government mm. which is frustrating mseveni's efforts ate etya yes andi kakati gwe mm. mumbagamba a ceasefire means ceasing atrocities mm. between sides mm. to create confidence. Okay. But if I know, me I am informed mm. that government, the president has put in efforts to stabilize the country. Mm. And once you start off normalizing the country, you don't see abantu bebakwatanga toba kyabalaba hmm. you don't say the gundi bichi kakati they are normalizing mm. kati bano chebaliko ntia ah obanga muona agamba if this government is honest mm. with the dogs you are holding bano bachabata ekitegeza this is a ganga in the government okay. and if Museveni is not careful mm. they are going, he is going to be overthrown mm. in a period not less than six months. Yeah. Depending on water, you know, mm. and was that transpired in neck. Yeah, you know, mm. I'll give you every shocking evidence and nobody can kill me. They can assure you. Mm. Kakati and Vegetaged. Vegetaged. Mono, mm. ndabia mwiche ndi chimochoka. Cha... Sunday monitor. Eh, mm. Cha agundi. Chino cha agundi. Cha... mugisha muntu hmm. you see mugisha muntu is one of the very few opposition manipulation leaders. deception i respect his first word mugisha muntu is not corrupt mm. mugisha muntu is politics is different that's why ugandans don't understand him mm. for me what i would give mugisha muntu the advice i would give mugisha muntu mm. is to go back to government mm. to nrm now that Enalemo needs credible people. Mm, mm, mm, mm. Because mm. he cannot, he's not understood. Mulimu abantu abali too good to be to, true. To be, to be true. Two, Mugisha mm. Muntu, many people don't know, may I know how it means. Mm. It was a struggle for me to join the government and I did not enjoy at all. Mm. Because I was kept in something I don't want. Nata asoma, nina kubiri simu. nakuholding on wait for gund me mm. the way was treated i was humiliated that a man who has been directed under the president i go to a minister and swere mpuno naye kanneva bidi tosobola kibinkola namuvira aluga nti maana nti jenafuuka palatonicomanda nti obadde headmaster mm. kati ate ofuuse musomesa musomerotisobola nyeekanoti <laughs> mm. kakati ono tufaanagana okay. mugisha muntu tufanaganya character mm. is not a corrupt is independent and mugisha muntu namuandika konja kata nja kusomera katabo ko tuesday okay. ti mugisha muntu is politics is unique mm. mugisha muntu is highly respected walabyeko serikali nga kuba mugisha muntu no. tiyagasi tekisoboka mugisha muntu yagenda mu is one of the few people who came from a rich family okay. muntu yera yalibadde wamaanyi nyo oyo omugisa muntu infact hmm. when it his father died obut had agreed ajazik kitawaddeyo mu nsiko muntu yera was powerful man enali mutaina bali powerful hmm. ababbi baliawo bali mu sente kakati nolaba nti ogwanga ataasoma alagira seeke kuba ayina sente ngenda obbakuba mmwe kakati nkugamba hmm. timugisa muntu abeera kubeera mu developed countries highly developed countries ka america hmm. yalibadde tali mu bino mu america most of those who have been in the army mm. army commanders uh, minister, minister of defense defense secretaries mm. once they retire they absorved in the companies mm. weapon manufacturing companies babazungu okay. bakugamba timugisha muntu wali ammekamanda weapon kigye wali wetaga okukuba koni Mm. ne bagimanufacturinga they are highly regarded being ama commander for an interrupted nine years ate nga semubbi mm. bamubbiramu engate ez'oludda olumu ne bamubbiramu gundi yunifoomu eh, ezitatuuka bantu mugisa muntu yakwata jete mwebazi yabba emwanyi eh, role emwanyi mm. natta abantu mu national park mugisa muntu arrested him put him at makindi museveni yeyamugjayo hmm. agenda adumira empundu highly disciplined mukisa muntu ayina ekigambo kyeyaŋŋamba hmm. i don't know whether he still remembers it i think 15 years ago hmm. mukisa muntu brought emotion with uh, uh, enapite kulomait that member ministers shouldn't be members of parliament kati nembajerega towards the highest trophy an mp his main trophy is to be a minister mm. kakati ate ogamba oti ne kenya babireeta nti babatube basecretaries bani what is important is not a name the performance mm -hmm nebona omutuma secretary nebona omutumane kati badisi babatuma ba special administrators mm. nebabatuma ba resident era babi the mm. name does not change you mm. no kakati tugeze singo owatakisi asanga omuntu namuganga yamba de ayambadde hijabu hmm. hajati ogenda na nayingira emotoka aba maka emaka yes it name ename doesn't matter nemukisa muntu yangamba statement which is stuck in my, on my, in my mind mm. yangamba nti mirundi i wish i had the money mm. I, i would have taken it to west nairo and you see how former minis generals are, are selling roasted grandinati do want me to live such a life nentegeera nti omusajja ono yakugamba hmm. we must have a peaceful uganda mu nsonga yenyini omukulu um, robert nobert mao yavuddeko emvegakawo n'aba nti ayagala watekewo commission egenda okubanga ezza emitima gy'abantu egenda okubanga mm-hmm. egattaganya mm-hmm. ebibwa byonna ebadde byeyulise mm-hmm. kubanga gwe manyino tutogene tamari otanze notoga NUP eguli yeso sembokedde bachatta abana yenga kama twawaira okwogezeganya tashobola tashobola bakwata there is a government within a government no me i know sent somebody to a man who arrogantly said i cannot drop my president's ambitions mm. I, I was shocked She is honest. Mm. He told Museveni his messenger, I cannot drop my president's ambitions. Okay. Yes. Nagamba. I, I, I'm, I'm like a Birund. He hates me. I'm mm. like a Birund. Mm. I'm, I'm, I'm, I'm, I'm a self-made person. Nagamba. Mm. Nagamba. Unless Museveni prevails over Mirundi to stop attacking me, Olina Amuganti Museveni will not stop Mirundi. He is mm. going to even to reward him. Mm. omuyinza ebimu byange mbambalababwe nti balabye wano ku woteeri hmm. byonna ebibadde mu seeke byonna mbiyina once i surrender them to the president and he does not act i will surrender them to the embassies we shall not accept to be ruled by people who extract organs and buy sake and they are expecting to buy mps kakati kambabuulira hmm. this morning i had an interview on my platform Mm. They were asking me. I'm one of the people who have been in politics for a long time. Yeah. 1980, I was a DPUC winger. Very powerful, very informed. Mm. The other day, twabaddene mawo ku mukolo. Mm. Nga batongoza chairman we Kasanda wa DP. Okay. I told the audience kale weewuunya DP audience DP audience Nge kuuliriza. they listened at uh, bwe nze mm. nze mm. basimba toke. I'm one of the most influential people in this country true just ekyo sikiwakanya i told them omukyala owagundi yasooka okwogera kampuni eno erina n'essomero ina anegundi hardwares nyingi taba mm. birole seroma mm yesoko kugira diri shirifad to me when i mean an government mumanyi mu abantu babulijo you hate rich people ne abagaga babayamba in many ways one abagaga bayine motoka ezinyiga amayinja mu agali asize enjala za mwemu abatamba <laughs> abatambala but you don't appreciate it <laughs> nzaitamali E, amayinjagali mukubo emotoka eh. zigenyenye emotoka zabagagaze zigenyenye abali kubigere netubona okone abali ambala ngatumu <laughs> njala zimulemeze kuba netule mukubo njala but you don't appreciate it hmm. tu omugagga obene uni person like me musobola hmm. kufunya wosula hmm. ovawa ekalagala e awo ngamu bamirundi awo awebake mirundi omuyita otya never hate bagagga kitovu ekyokubina embagambo when you look at people like mao you think that these people are weak no bamawe tebali weak mm. naye omusajja gwe balwana naye wamaanyi nnyo aliwa Museveni. Museveni. Mm. and these people the mistake they do is to underestimate him bamunyomanyoma because mao si musiru mm. mao is the only chairperson of a district eryavuganyiza kubwa president nobody else okay. but decentralization of power was intended to create avenues of leaders hmm. nti nga bwolaba bagavana mu america ne baani chairman wa five ki asobola okufuga eggwanga because the difference between museveni's responsibility and the responsibility of anero five chairperson is the size nokuwandika amaje nokugulawo embasy hmm. but these district chairpersons even entering into memorandum of understanding with the foreign countries ekitegeeza ne foreign affairs ogikola kitufu kyotasobola kuwandiika amaje kyokka museveni kyakusinga and size thats why eman like clinton mm. yava kansas akansas is only known for pig railing mm. tewali kirala most of the presidents in america have uh, either governors senators and gund kati this is your equivalent mm. so mawe yekka ye chairman wa five okay. two nembaga nti dp kyetugiddukamu fenna gye twava hmm. tewangula kikopo hmm. era mawa gyasoma ekitabo kya clinton yagandi by the time itok over the democratic party hmm. kakati kino tikimanyi wendi ebintu bino bibi kati kino nenkivumira ku tv kino namuleke tebimanya nekikuba nekikuba kati kikiyinza kukubira kukisaba sente oba kuziika olaba bibamu amagezi hmm. apaana ayagala sente kakati nkugamba hmm. nti namugamba nti democratic party is a nursery kccn stekup hmm. amanye battebaawula fc sports club villa and express fc tebabyawula enfotbalkirala Mm. sports club vira yekola yekola yekola mzanyi emirala bwekiri mm. akati bali bayina stake up mm. nibaga dp obutawangula kikupo kirinton yawandika naga nasanga ba dp okuwangula bakuvaako ddanga bali content my two final statements zasanyusa nnyo abantu nabagamba nti gwe chairman osanze omusajja azimbye structure y'ekizimbe kino abantu bagenda kugerera ku kizimbe kino you find it, you construct your words ekisinga ekyo ono hmm. otherwise ono omusajja alinga omukazi alekanga azadde abalongo omumaka nanoba ono bamuyita salongo naye nga sibabo youare going to be embarrassed constant hmm. forever hmm. and les produce twins also ono nafuuka saabalongo gwe nofuuka <laughs> but this woman yazaala balongo mumaka tavaamu so this man who has left the structure agenda kuhontinga throughout your life is yeah. a judgment has left the judgment mm. yes bamujek out of excitement but the man has left the structure yeah. this is what i tell you that a president like museven must leave legacy abantu mm. bali kujulikira kuki obati mm. taina obati yasigaza akantu aka for god and my country yakajja mwiri taina mm. kirala kyonna mbuzi ne pc headquarters kakandi bamba gambe ekirala nti omuntu ajja mu buyinza hmm. yuwa celebrating mubalaba basala endongo ku palamenti wa alinga omuntu ayingira mu bbala okunywa omwenge hmm. bwatuli omutamivu atagalaga nti naye oyo yanywedde gwenkanaki tamanya nono yazze nayeyazingaonebwaliyeyabaddemu kati amazina gozina hmm. noli gwe bajjemu yagazinako hmm. nga omukazi wazadde ngaofuluma n'omwana hmm. waliwo agenda okusasula sente zezimu ngaafulumiza mayitikakati ekirala nembagamu nti omusango abantu bamu temutegeera jajimenti mm. bobi wayini yaga nti omusango nguwadde bantu mm. bagusaze batya omusango bagusaze batya ate waliwo mubaka wa nupu atalayidde gwe baleetedde nekubikondo nebakazi baabweyes bagusaze baliganye okujja baliganye okulayira yes public omusango gwa bobi wayini yagusaze kasaba nobalayidde yes era nga kiwedde naye mbagamba mm. ti bobi wine eh, kino example gyemuwa gimanyi mm. ab'ebidongo oyinza okugenda nga gwe manaje mm. nogenda kwembasgwe manaje ne bakuma visa naye ate ab'ebidongo ne babakkiriza that was bobi wine's case we had a parliamental election okay. the president was not also erected mm. was erected in parliament as a, an electoral college your pc people wanted nadiope emusoga eh, mm. emusoga mm. emusoga look at history emusoga yeah. nadiope mm. nadiope worked for butrekakataka has worked for these people mm. nadiope yagamba abasoga saagala kuwulira mwana wange oyo nga muyita obote mm. mwana wange mulangira namuzaala mukazi mulango ye obo sisobote so mm. abaganda ne bamuyita bwete okay. to win in, uh, to tell you how influential nadiope was bwewabanga oyagala okuwangula ebusoga weyinanga okuteekako akafaananyi kanadiope ofune obuwanguzi ebusogaebusoga ngaigamba yepasiwali yebusoga kakati nadiope hmm. aba upc gwe baali baagala hmm. he was popular in the, in the upc kati obote because of his schemes mm. yinga yagala muteesa kati batuuka mu paalamenti obote aleeta erinnya lya muteesa as president mm. omanyi edda okusoma tekwali kwamaanyi mm. kati musajja yali mugezi nnyo nga bamwitaani gonde mboya mboya litasomi but talented because of trade union one of the benefits of a trade union is education. Okay. For us in trade union, we give you education mm. because an educated man can easily transfer his labor to negotiating. Mm. Kakati kako obote nga limba kakonge. Tio maite, gwe togenda kunonya kalulu. Mm. Gwe koordinati nga kusekorizeri yeti. Uwele wano. Mm. Fitu kenda kuwangula. Okay. Nenda kuteka mnominated ishi. Teni MOPs. Mm. Teni muteka mnominated <laughs> the first Ugandan to go into exile was Kakong. Kakong. As Uganda was celebrating, why fear? Upate fear di Kakongo era kedisipa fear in Kataka. Mm, mm, mm. Katonda ekibi akisasula na Chibi. It is going to dawn on Museveni. Mm. It has a bear. Program Leero ekimuva Uganda yalayinza amagufa. Abo nababawulirirawo. Abaaki. Nembaga before you start the new mm. airline mm. first found out what caused the other one too mm. nembagamba where you see giants collapsing mm. are you putting up an airline mm. as a flag carrier or as a, a, a, a, a command olwamala okulya sente nebagoba simanyi yinginiyavuya kati nemwenewe tubajabakwata <laughs> kyemwalikoze mmwe basajja mmwe mm, mm. yiwud construct modern prisons mm. mutekemu ne swimming pool mutekemu neki you are heading there bwadduka omubbi ono alidde emiliyoni ekikumi bwadduka bwe zimukabirira hmm. eza yuda isikariyoti because we cannot allow a group mm. which kills people extract their organs with one million per person omwana oligwe bakwatanga ate abantu enakulaba oli abamwogerakoit disappeared oyo omwana bamukwatadde mubiliyoni kumi munju yali aduliringa n'obwongo ngaabutwala thes are easy raises tell this country? Abafuna nasatumwa babiri. One is a Kenyan, two are Chinese, another one is a, a Rwandese. Mm. Why do these foreigners find their way here to involve in killing people? Mm. We have turned this country into, eranze mbaga anti-American truth. kubanga pulezidenti bwaba tasobola nga institution zonna baziyingirira hmm. n'ekitongole ekyo kyenyini ekyaoes omuntu n'akizanyiramu hmm. where did sai get all these damaging pictures no is simple hmm. andi nkugambye nti in all what i have enumerated mm. the, the dance deceptive victories mm. ekinotikatagasikudani mm. hajjo mm. naye kagezaako nakkiriza ekifo ekirala nja mukuba n'ekikoyi nkikube kadagama sikiyina wa gurupu itejogebwa She has more resources than me. Mm. Kadaga can get an international job. Naye nga tajogedwa mbatakuwa omulimu omulala ng'oguwaana. Mm. Nale wituyo omulenzi ng'ayogera. Museveni did not renew his contract. Yes, but he, abu he was abusing everybody. Yes, bobobo no compromise yantu tese no nzisi tese na muntu because batugamba even consensus is dominance even reconciliation is dominance mia don't reconcile ngende wange kuwebaka gwalaza nze family yange sesafari nze hapo tu medical doctors a medical doctor to get for masters must be sponsored ngakola mu dwaliro lya government my son ali mu usa ono yayagala wano tayagala kuvaawo hmm. ono buli gyagenda nti erinnya mirundi nemuga yee i have the money 5 million is not big money pesimist let me put it practice kakati gwe genda yo hmm. nenza you not need before the change anything nti mwe gwe gwe mulezi gwe nti muteka sente kwa akaunti yange hmm. mba bwanazira bakajja you were stupid idiot ite the first man olaba mmwe mulina binalaba nga muwunya ebigere hmm. nze siifune nkugambye hmm. nti have purpose enumerated the history of uganda yeah. when governments want to, are going to collapse mm. they first crack crack and mm. parliament features prominently the first quarrel happened in the parliament mm. the pigeon constitution happened in the parliament which caused us trouble. Mm. The swearing in of Mutesa happened in the parliament mm. where Nadiope almost squeezed Obote's neck. Mm. The arrest of people, ministers, in, in, in, in 66 happened in the cabinet and the parliament. Mm. The 1966 constitution was passed through uniforms mm. when helicopters were over, over parliament. Mm. So today, this is the final stage. kati iki nigeria kiwunzise ne speaker of parliament tubakubireko mungala <laughs> wewaw gwena tukubira mtu westv butereevu mutambula tulaze era nga tumanyi bundi ekibadde mwasoma nnyo mwebale kakasiddwa nti nrm efunye flag beera gena rwanda ate mu beginning ulira gwe yomukulu olanya mu hmm. beginning yali nati open obuto omulango hmm. wano hmm. era kataka nolanya omulango ebyo byebikira nyabo kyalira bwekiri fetubiyita predimissionis mu politics mm. it cannot be a coincidence this is god's creation if you believe, i hear some people call them semobanocod mm. but when i went to state house and i suffered poison five times mm. Mm-hmm. my except they are different balokolezi <laughs> nze mu state house nalabayo omuwala omulokole ogwo um. naye abakozi bano bala beyita abalokola hmm. <laughs> i survived the poison five times oyalonze omubakawonoba nga obinamu essuubi <laughs> abaka batandisa okuba nti bakola era nga abeena nibasazeewo nti oranje agenda okuba abakwata fulaga eh, nabe twali ku mulembe nga begabatwalako gikwatolanya atambulira ku sente za organismolanya hmm? kati ali kukapeaorganisabaana baffe emizimu gyaffe olanya gimukaabirira I'm going to play these tapes. I'm telling you're going to play them. I'm going to play them. Uh, I'm going to play this morning hmm. tape. And nobody will prevent me. Nobody can kill me. You, you, kill, you, you kill me, hmm. every maggot is paid for by 10 members of your family. Muzayi Tamari, mbaka pala menja wa singa, ababude. Tetuyeza kukiriza kwangali no. Muzayi, ni muzayi na mwangali no mkazi, muzayi no. we are fighting over this country. Mm. We cannot turn our country into Somalia, mm. a failed state. How can it a failed state come about? Failed states come about when criminals take a charge. Mm. Italy had to fight criminals. They had to, Boba mafia by Italy, Tibari in Gabon. The mafias in Italy developed Italy to the eighth position, seventh position. Okay. But no, I am going to go to my other coast. Didn't he attend this morning? meeting. Mm. You are watching me. Didn't yet, didn't you sleep in Entebbe? Didn't you sleep in Entebbe? Didn't you attend the meeting this morning? Did you discuss it? Nze yenda bali nda kyonne kinejeri. Unako loku bi. Tuja kwa tuja ngoze. Nje yenda bali kinejeri ekyo kiguru. Ataka ataka kyenge ndokola. Ne president kyenge muwa. Eh. ekinigeria kakimala okuggwayoatugenda kus tv nayogende mpozitugendaatukolakumboziyambozi lwokuba nti ensimbi bapromote zabaweddwa sente zaba muzaitambala aambe nti ababaka babba emirundi egiwera yanagamba nti abo bo benyine banafunga bo muzeta muri sale nga basaba okuba nti bayambibwako baba betegesa ebivulu byabwe era nga bagamba tebatekamu ensimbi zaabwe era ngemi gyabwe giggalo baggalo nti baggulwawo era nga basaba beere nga bakwasibwako kuba nti nno bayambibwako kuba nti nti basituka ah, omukulu geno sale yakola ensonga enabeera nga yagikwasa ofiisi y'omukulu afande kayanja n'abeera nga bateekawo akakiiko bapromota bennyini beerondamu balondamu omukulu yali kakiiko batkakulirwa vetting committee eriko omukulu mugerwa ande owa ande invets okwali banywa invets okwali keti kavuma okwali vanira omukulu mukiibi kwaliko uh, afandi rubowa era nga assistant w'omukulu kayanja kwaliko luba invets kwaliko nabalala besogeddeeko naye ngaakakiiko kali, kali ku top kalina okuba nti kali singa files abantu bonna bali bategesa ebivulu mu ggwanga era nga baga nti beetaaga nti bayambibwako kabe kabavetinga simiga fayo zali zuwera fayo baasinga zali mu lusanvu asatu mu lunaana mugwanga ggwanga lyonna promoters bado asine baga nti bekkenya banoonya promoters abatuufu abali mu mulimu guno baazonga fayiles entuufu zili bisatu mu musanvu era ne baga nti zino ziri approved bagina ko bafuna ensimbi zaabwe naye nga buli muntu awaayo fayiro buchi buki kyabusente zabadde asuubire okuba nti ateekamu era zalina kubanti nti ayambibwako abantu bonna bano okuba nti bavetingibwa babalirirwa nga sente zebiraga zaziwera obumbi butano n'obukadde lukaaga 5.6 billion sente ezo uh, genosali musata yabamba niziba nga ziyita ziva minist of genda nizijja ku kakiiko nizijja ku akawunti yaabwe enye gye bataddewo eya uganda eyajja ku uganda national cultural center akawunti eyo kisente zina okuba nga zigabibwa abantu abaali veted naye munange byagenza okuba nga bikomekkereza ku bantu ebisatu mu omusanvu abantu bafunye ku nsimbi zo balinga mu kikumi mu abiri naye nga nesente ze bafunye bafunye miliyoni satu miliyoni emu miliyoni bbiri era nga mulimu ate abalala abeeta betuyita bakabejja mu njogera enaku zino abanene mu mulimu guno bafunye obukadde obuli mu lukaaga obuli mu bisatu kati bano beebuuza bagamba lwaki bwekiba nga fena twavetingibwa twasaba stimulus fund twasaba ensimbi zino gaza tuyambako tubadde buli muga gwasibiddwa twagala kubenga tusituka tubenga tuddamu okuba nga tukola omuntu yali mu bwa promota ategeko ka bizinesi akazo naye abeere ng'akola naye nekivayo nti nze taliiki nkata nfunye lusanvu nzeitamala afunye bisatu ate omala afunye bbiri ate nga fe twasaba kuba ntituyambibwako okubee nga fena tubetuka ate nga twali vetti nga twayitamu akabuzibu buva ate nga naba tebafunye bagamba nti ntibafuna sente zabe kubanga baatekayo akawuntis nfu bakola era mumanya gabe batekayo akawuntis gamba ebintu bingi ebiri awo mulimu guno eno naye nga sente zino e- e- okuba ntizigabibwa mubaddemu abakulu abakulu abamu abadde mu ofiisi awo enene okwabadde omukulu mr ojede n'omwami okero bamukwabadde musonzi nga baza b'ensimbizo naye nga bagamba nti sente zagabiddwa mu bukulu pya